Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! Я Олег, он же Scratch, буду делиться с вами интересными моментами из мира игровой индустрии. Внимание! Если ты хочешь попасть ко мне в видео, то следи внимательно за этим роликом. В нем я случайным образом размещаю слова, из которых потом получается предложение. Если ты в комментариях правильно угадаешь предложение и твой комментарий попадет в топ, то ты автоматически в следующем моем выпуске попадешь на этот экран и я опубликую твой топ-комментарий. Погнали, друзья! Никак я не мог пройти стороной новость про возвращение такой знаменитой стратегии, как Stronghold, друзья. И уже в 2020 году разработчик Firefly Studios порадует нас выходом в свет этого замкостроительного симулятора и назовет его Stronghold Warlords. Так что же такого ожидает нас в этой грядущей игре, спросите вы. Братишка Scratch поможет и постарается сегодня ответить максимально подробно на этот вопрос. Немножко истории. На сегодня уже прошло ни много ни мало 18 лет с момента выпуска первой части. Это было грандиозное событие, ведь тогда, в далеком 2001 году, годных стратегий было совсем мало, и именно тогда первая цитадель привлекла мое внимание и поражала своей дополненностью в своем жанре. Тут тебе была и компания, в которой приходилось давать отпор злодеям, тут было строительство и развитие поселения, а были и ресурсы, которые приходилось добывать, чтобы обеспечить себя всем необходимым, были жаркие баталии, в которых приходилось использовать различные тактики, а также многое другое. После первой части были выпущены еще несколько, но лично для меня именно первая цитадель стала самой запоминающейся в данной серии. А какая цитадель запомнилась больше тебе? Подскажи, пожалуйста, в комментариях, я непременно отвечу. Ну и наконец, что же такого интересного предоставит нам грядущая часть Stronghold Warlords? По заявлениям разработчиков, это будет смесь экономического и военного симулятора, где умения умение замкостроения направлении будет играть важную, если не ключевую роль. Здесь игроки начинают с выстраивания эффективной экономической линии, что впоследствии дает толчок к научным исследованиям. Исследования, правда, не мирные, а военные в конечном итоге стратегии должны собрать могучую армию и победить всех конкурентов. Сама стратегическая модель довольно разнообразна. Предстоит пускать торговые конвои и контролировать их безопасность, нанимать великих полководцев и числа искусственного интеллекта, налаживать производство, изучать новые виды вооружения и тщательно готовить молниеносные удары по противнику. При этом все описанные нюансы связаны друг с другом и в принципе не могут работать эффективно без связок. На момент релиза в Stronghold Warlords будет представлено 4 военных блока. Это у нас монгольские лучники, имперские метатели копий, самураи и леддермены. Если честно, последнее вообще, ребятки, без понятия, кто такие, надо будет погуглить каждой из культур необходим отдельный подход, ведь все нации в итоге будут иметь различные бонусы и предназначения. В конце концов, все игроки столкнутся в глобальном конфликте и победит в нем тот, кто эффективнее подготовится к противостоянию. Наиболее яркая ситуация проявит себя в мультиплеере, подробности которого пока что еще, друзья, нет. На сегодня это вся информация, которая присутствует в сети по этой стратегии. Лично для меня интрига есть, и я буду ожидать эту игру, естественно, постараюсь в нее поиграть после выхода в релиз. Ну а как же вы, дорогие телезрители? Хотели бы вы поиграть в Stronghold Warlords и насладиться в полной мере средневековыми боями и замками? Расскажите мне, пожалуйста, об этом в комментариях, и я непременно отвечу. Ну а на сегодня это пока что все. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и возможно в следующем видео именно твой комментарий я покажу в начале. Ну а на сегодня пока что это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на моем канале. С вами был Олег, он же Scratch. Всем добра, ура, игра ненадолго прощается с вами. До новых встреч, друзья! Друзья.